另外提醒，在当天是不宜去探病的。那么要特别提醒一下哦，在这一天呢，我们同时呢也很适宜呢，可以针对我们家中的一些摆件哦，把上面的一些灰尘呢，把它做清理干净哦，来迎接一个吉祥的一个开始。 再来，我们来看一下呢，就是在周二这一天，我们会迎接的是月见土府的日子。那么这也意味的是呢，在当天哦，家中有庭院的朋友们，当天的土壤记得不要去做翻土的动作。还有在当天逢到的是诸神朝天，也就是众神回到天庭开会的日子。那么在当天是适宜出行，也就是比如说我们有要出远门。 哦，那或者是说也要启程去做一些事情，哦，都是很适宜的。这一天逢到了天温，所以针对各国的疫情啊，或者是说在当地的一些呃一些那个疫情的变化呢，会比较多变，要格外的去多注意哦。所以请大家呢，在家里面呢，或者是在办公的部分呢，要多加的注重我们自身的这个环境，还有消毒的部分。 再来就是在周三这一天，我们会迎接的是视觉重日。那么一般呢，除了呃坊间我们会讲的四离日之外呢，再来就是视觉日。这八个日子呢，就是我们在择日里面呢的。 八大忌日，也就是古人呢最怕的会山穷水尽的日子，所以在这八种日子呢，一般我们都是不会拿来办事情的。呃，如果真的必须要在当天去做事的话呢，也会格外格外的小心哦。所以记得在当天呢不办大事，办事要特别留意，处理要格外的细心哦。 再来呢，我们来看一下呢，就是在周四这一天，我们会迎接的是一个新的节气，也就是在傍晚的二十点二十七分，我们会迎接的是立夏。但是呢，要特别留意的是呢，一般在节气的前后呢，也会代表的是我们的这个气场的一个转变。同时呢，在这一天的这个气场呢，会迎接的是逢到月季还有。 虎温这两个比较凶恶的一个神煞的一个影响，在这一天的这个开运的方式呢，其实是属于呢要帮我们解毒排恶的方式，所以老师呢会建议大家呢在白天的部分，尽量可以喝一碗哦糖分减少的这个呃。 绿豆清汤啊，来帮我们自己呢，可以清热解毒。因为呢，立夏也代表的是呢，我们身体呢是需要补充一点血这个水分，同时呢也需要解毒哦。那么到了晚上的时候呢，我们是需要帮自己快速的补充体力，所以老师会建议我们可以透过喝一碗热腾腾的。 蛋花汤哦，那加上少许的青葱来补充一点这个呃维生素呢，来达到呢快速补充体力的效果。再来呢，让我们来看一下，就是在周五这一天，我们会迎接的是山上天贼日。那么逢到这一天的时候，老师会建议大家尽量避免在这一天做交易以及斡旋。 还有呢，在这一天呢，要特别留意一下呢自身的一些呃生物哦，那比较容易呢有一些这个损失啊，所以在周五这一天呢，特别要留意相关的事项。再来就是在周六这一天，我们会迎接的是四吉灵日。那么四吉灵日这一天呢，我们会逢到的是有金星到兑，太阳到坤，太阴到正。 木星到中，所以在这一天呢，基本上呢，也意味的是，红书大部分的吉事都是吉祥可用了，除了一件事情，也就是在当天是不利争送，所以如果有要调解的，或者是说你有要上呃审的东西相关的送这个审的这些文件。 好，那么这种呢，就请不要在周六这一天抵出哦。最后，我们来看一下，就是在周日这一天，我们会迎接的是显星天德日。那么在这一天呢，是很适宜可以办理婚宴，还有呢，如果你想要适当的呢，帮自己就是剪一下刘海啊、鬓角啊、呃理发，哈，都是很适宜的。 这天同时也很适合呢，可以帮我们呢，就是调整一下经络，还有呢，把天生的一些这个开运小物呢做一下开光。如果要祈福，也是很适宜到庙里呢去拜拜。那么大前提是呢，你所活动的地区呢是符合疫情规范的。再来就是呢，在当天很适宜可以动土入宅安香。 开市以及交易哦，有需要的朋友们都不妨可以参考使用看看。以上呢是针对当周的这个重要日课以及注意事项。再来，让我们来看一下本周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是属蛇的朋友，第二名呢是属马的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三个生肖的朋友有相当强烈的好奇心跟求知欲望，所以对于新的观念还有流行的触感呢，是十分的敏锐的。 相当的聪明机智，而且有辩才，是一个谋略家和演说家。在别人的眼里呢，你们碰到任何的事情都能够妥善的应对自如，而且能够非常冷静的观察，果果敢，而且相当的有担当啊。 而且常常会有一些很突发奇想的这种点子，所以老师要特别提醒这三个生肖的朋友，如果在这个礼拜你想要很大胆的有所为，或者是做一些很大胆的假设的时候呢，都要先做好一些求证，那么这样子就会万无一失喽。再让我们来看一下呢，其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。 首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在本周呢是属于不宜过急的一周哦。那在这个礼拜呢，我们的运气呢正是处于分界的一个境界哦，所以你一定呢要把握好我们的这个时机，换另外一种方法呢来计划或者是改变我们未来的一些方向呢，才能够。 调试跟适应你目前的一个生活跟状况，那这样子呢，你的希望呢才能够慢慢的落实跟达成，那这样子也也才能够抢得先机哦。而且呢，在越紧要的关头呢，你才越不会慌乱哦。在当周呢，要留意的天数比较多，有三天，除了周一之外，还有周三以及周四。 那么在本周呢，属老鼠的朋友们呢，受到的是沙洲番红花的一个祝福。那么在中世纪的这个欧洲哦，也就是我们的教皇比国王啊，他比这个皇帝还要具有权威哦，所以他树立的这个强大的这个教皇权力呢，是用这个花呢来供奉他的。 所以呢，他的这个祝福之下呢，也会意味的是，在本周你在人际人和上，或者是在另外一半眼里呢，你总会让他觉得你就是高高在上，十分的有这种威吓感，有这种权威，有这种 authority 的感觉，有这种气质高贵的这种感觉，甚至是中心人物，就像在一个团体里面。 然而呢，围绕在你身边的这些人呢，到底有多少的人是奉承你？有多少人是真心的对待你的呢？好，所以呢，你要更真诚、更真心的去对待你周遭的人，不然呢，别人是不会用真心去对待你的。好，所以这是对属老鼠的朋友们在当周的提醒哦。 下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友呢，是在本周呢会显得独断的一周哦。而在这一周呢，我们是属于凡事呢都会讲求个人的原则跟欲求的一个状况。对于他人呢，你不太容易会放在眼里哦。那本周呢，你比较适合就是单枪匹马的独立作业去做一些事情。 所以呢，尽量不要在 Team Work 里面做事，因为反而比较容易搞砸哦，也比较会让自己觉得很为难。因为在这个礼拜，你比较想要独断，然后你会显得比较 Independent 好，也比较能够凸显你个人的一些才华跟特质哦。那么在当周呢，要留意的天数呢，有一天是周五。 而我们在本周的开运花呢是红水仙，那红水仙呢，它是供奉给悔改后呢，隐居在洞窟里的埃及人呢的这个花朵，所以呢，它的这个祝福呢，也就意味的是悔改。不管在过去呢，你对另一半或者是你在人际上呢有过什么样的过失，它都意味的是说你要先做一个自我反省。 同样的过错呢，不能够对他人呢再犯上第二次或者是第三次，不要重复的犯哦。答应过的事情不要忘记，不然别人会觉得你并没有这个心，好去经营这个关系。呃，然后这样的这个滋味呢，如果你你一直让对方反复的尝到的话呢，那他可能就会选择抽身哦。 所以，如果你想要让这个感情呢，不是一直就是呃裹足不前的话，你就必须要让对方看到你是有这种倾向愿意改变的哦。好，那么下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友，而属老虎的朋友呢，在本周呢是属于亦步亦趋的一个状况哦。 而这也意味的是，在本周我们是需要一步一脚印哦，那么亦步亦趋的慢慢的行进，才不会坏了刚好来的好运。那么所有的计划呢，必须呢由近到远，然后积少成多的，那么也可以得到朋友的一个帮助呢。 然后慢慢的成功，那最重要的就是呢，在这个礼拜你必须要依照步骤，不可以急进哦，才不会坏了大事。那在这个礼拜要留意的天数，有一天是周六。而在本周呢，我们属老虎的朋友，我们的这个开运花呢是冬樱花。 而冬樱花呢，它的原产地呢是在东南亚的这个中国、日本还有韩国这些地区。它最大的特征就是它的这个红色的这个果实。在这个欧洲人呢，他们会把它联想成是很神秘的，所以呢，受到它的这个祝福之下呢，就代表的是东方的神秘哦。 是呢，在另外一半的眼里呢，他总会觉得跟你谈恋爱的时候，你好像总是有一点点这种，呃，充满让人家觉得，呃，神秘，然后会让人家心神荡漾的感觉。但是有的时候呢，这种感觉没有拿捏好的时候，就会让对方会心里感到不踏实、不安心，而会想要转身逃跑。 所以呢，请你一定要仔细思考，哦，怎么样才能够让对方愿意呢，可以心安，然后愿意心定下来的，好好的待在你的身边哦。因为呢，神秘感呢是属于初期要抓住对方的眼线的时候，但是呢，当我们进展到了恋人的阶段的时候，请你要给对方心定的感觉哦。好，下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在本周呢是属于默默主掌的一周哦。而你对别人呢的这个要求呢，都从来不会说不哦。那也会尽可能呢，在这个礼拜呢，尽可能去牺牲自己，不管是你的时间啊，或者是说你的一些状况哦，你也要去达成别人的一些要求或者是心愿。 那虽然看起来好像是大家在依赖你，对不对？可是其实呢，你是需要大家来支持你，好，来变成你的后盾跟避风港哦。所以其实是一个水帮鱼，鱼帮水的关系。那那么呢，我们在这边呢也会看得到，就是你在这里呢，也会慢慢的呢，从这里。 得到你想要的一个后援，那么在当周呢，属兔子的朋友呢，要留意的天数呢是周日。虽然我们得到了主导权，但是呢，最重要的是呢，你要知道怎么样呢去做这个 leading 的动作，也就是后续啊，你要怎么样的去带领哦，这也是相当需要留意的课题。 那么在这个礼拜呢，属兔子的朋友，我们收到的是蓝铃花的祝福。那蓝铃花呢，它也代表的是苏格兰的这个蓝色铃铛，或者是妖精的铃铛，因为它的这个外形看起来像是一个吊钟，而吊钟就会让人家想到就是像房子玄关处的这种铃铛。如果有人呢一入门推了这个门。 他就会当啷当啷的这样响啊，所以呢，他的祝福就像是一个访问的感觉。因此，在这个礼拜，这也意味的是说，你会让人家有这种很温和，然后有这种 welcome，呃，有这种和蔼可亲、很得人缘的这种感觉。但是呢，相对的，太过万人迷的时候呢，也比较。 会让你没有办法真正的找找到那个值得让你深入的谈感情的对象，所以记得在这样的一个呃广泛的搜寻对象的状况的时候，也要好好的深入的去找到值得让你深交的对象哦。下一个生肖呢是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢在本周呢是属于责任。 强烈的一周，而在这个礼拜呢，即便你自己呢也很想给自己心灵的解脱，但你还是忍不住呢会背负很沉重的这种家庭的压力哦。你可以感受到家庭的这种束缚，可是即便你为了家庭付出了再多，你也没有办法完全的融入到你的家人当中，因为呢，你总是会在情绪上呢把自己隔离跟孤僻。 出来，你不太喜欢跟你的家人呢亲近，所以他们也觉得他们很难去靠近你跟了解你，所以这一点你可能自己呢要稍微的去做一点调试跟改变。那么在当周要留意的天数是头尾，也就是周一以及周日。同时呢，在本周呢，属龙的朋友呢，我们受到的是日本鬼灯情的祝福。 服，那么这个花呢，它在晒干之后是可以制成这个药草茶的，它可以治疗肝还有肾方面的这个毛病哦，而且还可以调理血压的这个效果。那它的的这个药片呢，磨碎之后涂在我们的这个伤口上，还有这种呃止痛的这种功能，所以它的这个效用其实是还蛮广泛的。 是一种蛮万用的这种药草，所以呢，受到他的祝福呢，也意味的是，在这一周呢，你在别人的眼里就像一个很万能的人哦。但是万能也意味的是，请不要变成工具人哦。呃，在这个礼拜呢，你会展现很多才多艺、很多方位的感觉，甚至让人家觉得你就是一个专才，就像是一个高手。 但是如果把这个东西用在工作领域上是很好的，用在人际上面放就很容易受到误会。呃，因为有些人会让你会觉得是说你好像是长袖善舞的感觉，所以呢，不要让人家觉得你是第三者，或者是说让人家觉得你是那种呃很倾向是可能呃是外遇的对象。 所以，如果你真的想要认认真真的谈一场轰轰烈烈的专一的感情，那么就请一定要好好的守住你的 image，好吗？下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在本周呢是属于不断涉猎的一个状况，而在本周呢，你会发现呢，你会散发着。 热量哦，而且这个热量呢是足以去影响你周边的人，而且你非常的极具的这个领袖的气质，非常的有野心跟战斗力哦。凡事呢都会非常相当的去追求自我的成功跟成就，什么东西你都想要去争取到最好的。所以呢，你可能要小心，就是当你没有办法完成到。 对自己的要求的时候，你就很容易表现出这种呃不悦的感觉，而这种情绪呢，也同时会感染到周边的人。所以，请务必要注意一下自己的小情绪哦。那么，在当周呢，要留意的天数有一天是周六，而在本周呢，属蛇的朋友呢，我们的这个。 运花呢是石间草，而在这个过去的这个产业革命的时候呢，是从这个毛织品的工业的革命开始。那初期的这个毛织品的工业呢，都是用这个石间草的这个石间水呢来清理这个羊毛啊。所以在特定的一个意义上呢，石间草可以算是近代植物啊很重要的一个雏形哦。所以它。 也意味的是，在本周受到他的祝福的话呢，也代表的是历史。通常呢，也会代表是你的另外一半呢，会很在乎你过去一路的一些情感，或者是说你的成长的背景，或者是你的经历等等的。好，那么你的人生规划各方面，他都会非常相当的。 在意哦，所以你呢？你对于你的人生的这个呃过程啊，还有一些通盘的一些考量啊，或者是未来的想法，请务必都要跟对方好好的做一番的讨论，跟呃分析，甚至是一起去演你你们未来想要有什么样的生活，让他有这种踏实跟参与感呢？ 毕竟呢，年轻人呢就是年轻人，我们总是可以一起寻梦，一起做梦。所以呢，不妨呢为两个人一起创造一些青春的回忆哦。下一个生肖呢是针对属马的朋友，属马的朋友呢在本周是属于有大将之风的一个状况，而在本周呢，你能够胜任许多任务，而且呢是一位勤勉的工作者。 那记忆力呢，相当的强，知觉力呢也非常的好，是具有强盛的机制。那么在当中呢，也非常适合你去进修，还有包括呢，就是在本周呢，也会建议你可以多去做一些阅读，呃，来提升我们自己的这个精神的这个饱和。那提醒你，在本周呢，你非常适合就是。 呃，善变哦，所以是说这个善变不是指情绪的善变，而是指嘴巴的这个批评的这个善变哦。所以呢，把这个分析呢要用在对的地方，但是这个分析呢要特别注意，就是如果太过头，就会有这种吹毛求疵的感觉，所以也要相对的留意一下。 那在当中呢，属马的朋友并没有需要留意的天数，而在本周呢，我们受到的是金鱼草的祝福。而这种植物呢，它在日本神户的时代呢，因为它的这个花朵的形状非常像金鱼，所以呢就被人称为金鱼草了。但是呢，其实在欧洲呢，它长得是比较像狮子或者是犬狮狗。 所以呢，其实他们在欧洲地区是有不太一样的称呼的。那么他的这个祝福之下呢，也意味的是伪装。所以在当中呢，其实，在别人眼里或者是在另一半眼里，你是一个很不轻易、不容易被理解的对象。呃，浑身上下都是充满了谜一样的气质。如果你想要故弄玄虚呢，你还是要看一下对象吧。 呃，如果他真的是你心里在意的对象、喜欢的对象，你还是坦白一点的说明吧，不要让对方受伤哦，不然还是会得不偿失的。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在本周是属于富贵可期的乙周。 老师会建议呢，我们在这个礼拜呢，要好好的用功，并且要充实自己哦，自然会使你名显天下，平步青云，前途呢会显得一帆风顺哦。那么在这个礼拜呢，你就会发现呢，你是相当的幸运，因为我们的运气呢正迈向旺盛的状态哦，甚至在感情呢都能够走向圆满和谐的佳兆。 而且这个气呢，至少可以让我们呢持平呢有半个月的一个迹象哦。那么要好好的呢去运用它，在当中呢要留意的天数呢，只有一天是周四。而在这个礼拜呢，属羊的朋友们的这个开运花呢，是我们的肥皂花。肥皂花呢，它的这个。 意思呢，就是 purification，也就是净化。因为呢，我们把这个肥皂花呢，经过熬煮之后呢，它就会产生有这种肥皂般的泡沫，而这个泡沫呢，可以广泛的呢用在这个毛制品上。那很多地方他们还会用这个肥皂花来取代肥皂。所以呢，这个净化呢，也意味的是呢，针对属羊的朋友呢，在本周你。 可以很轻易的呢，透过你的言语，或者是你的想法，或者是，呃，甚至是你的这种渲染力，就能够感染到你周围每一个人的身心灵，啊，所以好好的运用你的纯洁、你的善良，好去面对你的另外一半，好，虽然呢，你可能会很有这种强烈的自我意识，但是呢。 你可以试着在本周呢坦白一点，那么对方呢都会很愿意的去接纳你的那一片真心的哦。下一个生肖呢是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢在本周呢是属于极具胆识的一周，而本周呢你显得十分的有魄力哦，在事业上呢是有强烈的冒险精神的，而且是非常有远见。 也不愿意服输的哦。你能够支持自己的选择，对你的事业是相当投入的，更不会马马虎虎。所以呢，也绝对不会有这种什么虎头蛇尾的状况。那么在这个礼拜呢，你对于事业是相对的比较有兴趣的，你会卯了实力的去做，因为你会觉得我已经沉淀了。 大半个月了，是时候要赶紧的冲刺起来，所以呢，表现相对的也会比较突出一些。那么在个性上呢，要留意一下，有一些盲点哦，就是主观意识可能会相对的比较强，所以你没有办法去吸取别人给你的一些意见，那会相对的会显得比较容易有孤傲的感觉哦。那特别要留意就是有些主管职的人呢，特别会。 有这种喜欢发号施令，或者是说我们不喜欢被人家指指点点哦，因此呢，你就比较不容易得到别人的这个助力。那么，如果你太爱表现的话呢，也会让人家觉得呢你变得呢虚荣了。所以呢，这一点呢，要请属猴子的朋友们呢要格外的留意一下哦。那么在当中呢，我们并没有需要留意的天数。 而在这个礼拜呢，我们的开运花呢是含羞草，而含羞草呢，其实它很长呢，是可以在片地的这种草地上面看到的，尤其是在东南亚地区，在球场上还蛮常可以看到的哦。它就叫 mimosa 哦，呃，原则上你如果用手轻轻的碰它一下，或者是它碰到有人浇水、碰到台风啊，它就会忽然就这样子，叶子就这样咻。 说起来，就好像像人家这样子鞠躬一样，是一个非常有礼貌的植物哦，也非常害羞，所以呢，它的花语就是礼貌。所以受到它的祝福的朋友们呢，基本上呢，在这一个礼拜，意味的是说，你在感情里面呢，你在行为魔术的这个，你会约束自己，就是非常有礼貌。因此呢。 你在另外一半的这个家庭里面呢，应该会受到长者的喜爱，所以是很适合去拜会长辈的一个一个礼拜哦。但是同时呢，你在这个同才之间呢，却容易就是产生这种呃畏惧的感觉，因为你害怕去面对他旁边的这些社交的人群，所以。 基本上呢，还是要放松一下，不要那么害怕去面对你的另外一半或者是配偶周边的这个呃社交群哦。因为太过的这个呃严肃啊，或是不敢亲近周遭的人的话呢，反而会把自己被设了一个结界框列起来，反而更不好哦。好，好，因为事情呢，其实没有你想象的那么的难跨出去了，好吗？ 下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在本周是属于左右为难的一个状况，而他人强烈的这个表态方式呢，总会让你感觉到相当的厌恶，甚至愤怒。所以呢，在本周呢，你在情绪方面要留意一下，比较容易会有这种易怒的倾向，也比较容易会陷入这种，呃，忧郁的困扰。 就是很两极，所以老师要奉劝你呢，不要太过度的以他人的想法为中心，也不要太过呃缺乏自己的主见。你要学习呢，去用判断力去决定什么时候我要妥协，什么时候呢我要去坚持我自己的立场，然后什么是我真正需要的。那么这样子你就不会被。 人呢，就是牵制或者是受制于他人，然后让自己呢卡在这种左右为难的一个状况。而在当周啊，留意的天数呢有两天，除了周一之外，还有周六。而在本周呢，我们受到的是这个。 丁香花的祝福，而丁香花呢，它拥有“天国之花”的一个光荣外号，因为它的香味呢相当的高贵，从自古以来呢就备受珍重哦。所以呢，呃，受到它的祝福的话呢，也等同受到了天神的祝福，也代表了你可以享受有光辉的一周，也意味着是在这个礼拜你相对的呢会觉得非常的。 好像受到眷顾，而且相对的聪慧，但是要特别注意哦，在这个礼拜不要走任何的捷径哦，在感情里面呢也不要耍一些小聪明哦。不管你想追求别人啊，或者是说你想要引起对方的注意呢，都不要忘记你最终的目的哦，只是想要表态哦，所以呢，一定不要去利用到别人，或者是间接伤害到别人哦，这样子才不会呢，呃，让呃别人。 留下不好的印象哦，或者是有留下一些不好的后遗症。下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在本周是属于逆来顺受的一周，而在本周呢，你会显得有点被动、消极的状况哦。看起来你其实是好像有点满足，是很知足的状况。其实呢，真正的你呢，在本周会有点无精打采的，呃。 而且呢，会显得有点懒散，就是你很不愿意去做努力，甚至你会非常的被动，因为你会觉得反正也不会有什么好期待的啊。然后在这个礼拜呢，你会觉得只要是任何需要付出的，你都会觉得是说根本就无需去迈向这样的一个成果。 这样的心态基本上在本周是不可取的哦，所以老师要特别提醒你们：如果你不想要影响你下半个月的考绩或者是成绩，请记得还是要适当的调整一下自己的心态，才能够呃振作起来哦。那么在这个礼拜，留意的天数有两天特别容易受到刚刚这样的一个细微的影响，就是周二以及周五。 而在本周呢，我们属狗的朋友呢是逢到五指草莓的一个祝福，而它的外表呢，其实还蛮像野草莓的，但是呢，它的这个果实哦，是既坚硬又不甜哦，所以一点都不适合食用。 所以呢，他的这个祝福之下，意味的是在这个礼拜，你在人和方面啊，或者是在感情互动方面，也会让人家觉得你很不切实际，有一点虚伪的感觉。呃，在这个礼拜，你多少会用一些言语啊，或者是一些冠冕堂皇的话呢，或者是甚至用一些打扮、妆呢来掩饰自己，来包装自己。呃的，所以可能。 意味的是，你孤单，也可能意味的是你在，呃，希望自己不要被注目哦，或者是说你不想要被呃另外一半那个发现你真正在想什么。但是呢，其实，在这个礼拜呢，最好方式呢，还是呢，好好的去沟通，好，那么展现真实的这个自己呢。 是比较理想的哦。最后呢，我们要来看一下，就是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在本周是属于注重细节的一周，而本周最大的问题是，其实呢，你往往呢会有一点小题大做的一个状况，呃，因此呢，会让别人觉得你好古板，而且非常难取悦的一个情形哦。太过完美主义的你呢，在这个礼拜，因为有这种注 种细节的一个情况呢，所以对别人要求相当的高，真的太高了，高到别人会觉得，如果你有这种一点点不满，你就开始嘴或者是开始批评。因此，要特别提醒你，如果你在跟别人的这个事情有一点纷争或者是不一样看法的时候呢，切记不要用太过极端的一些言语呢。 去跟别人起争执或争论哦，不然会造成别人的这些反感。那么在这个礼拜呢，就很容易把这个人和的部分呢给毁了，也就是你成就了事情，可是呢，你却毁了人和哦。好，所以在这个礼拜呢，要特别留意的天数呢，有一天是周三。而在本周呢，我们在这个感情的部分呢，我们的这个开运花呢是所罗门的。 封印。那么这个花呢，从自古以来呢，就是大家认定的一个非常有效的药草。就连这个圣明的这个所罗王呢，都用它作为湿布的一个药膏哦。所以呢，受到这个花祝福的朋友们哦，它也意味的是呢，你在本周呢，就像一个很和谐的这种。 医生也代表的是你有那种可以全 cure，可以去治疗别人的心灵的感觉啊。那么，但是你要记得哦，医生治疗别人身体上的病痛，跟治疗朋友或是知己的内心的创伤是不太一样的，因为你在。 安慰别人，或者是安慰异性朋友失恋的过程当中，可能新的恋情就已经悄悄的在萌芽了。所以这也意味的是，如果你们是属于类似在这样状况下，呃，发芽的这种恋情呢，在这一周这个礼拜是比较容易发生的，我要特别的去注意一下。如果你是已经有对象的朋友。 但是如果你是没有对象的朋友，那么就是，呃，可以有机会去看看是不是适合，呃，从友情变成恋人的状况哦。好，呃呢，再来呢，让我们来看一下接下来呢，在当中呢，感情的胜利主又是哪三个生肖的朋友？ 首先呢，第三名是属兔子的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，要提醒这三个生肖的朋友，在本周请务必要抛开你们原来的这种完美的行动主义派的这种强设的这种人设，哦，因为即便你们就是对于每件事情都是很充满热忱的。 想到事情都想要立刻、立刻、立刻，我就是要马上去付诸行动哦。但是呢，这种很完美的这种呃行动原则呢，还有充满的这种干劲的这种原则，对于你的另外一半也呢是会有很强大的压力的。所以呢，你要记得，呃，这个压力来自于他们会觉得。 自己好落势哦，自己怎么永远都不是在第一顺位，懂吗？所以呢，在这个礼拜，请你把你的 priority 先顺位移下，也就是把你今这个礼拜的要升温的状况呢，就是感情加温剂呢，就是把你的第一顺位呢调整成不是工作，而是你的对象第一优先，那么温度呢就会起来了，好吗？ 以上呢是本周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，也更欢迎呢大家帮老师把周报分享出去哦。要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网以及预约连接跟老师预约咨询。我是精灵老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。